inupiyakan bini Landaki bermatam the British Lami mayungce dan kibi Kau from tok teya dubu isagi History lost in biki Duga mi tok kayagi wari buna tam zimbiki Oira ki asum ya na minai uh. Oira ki magu gender beratang berhiyai uh. Ah. Oira ki